在礼拜一的部分，我们会逢到的是天赋日，这也代表的是很久违的。如果你手上有刚好存了一桶的铺满，或者是零钱，请务必要在周一当天的午时，也就是上午的十一点到下午的一点的这个区间，前往到银行零柜把它存进去，或者是把它换成整钞之后，把它透过 ATM 存到银行里面去。 记得这个金额，尽量就把它当成是你的这个户头里面的钱母，不要去轻易的去动到它，它才能够帮你钱滚钱哦。再来就是周二，而在周二这一天，我们逢到的是天罡日，因此呢，牛肉相关的食品跟加工品，尽可能都不要在当天食用，才能够确保我们的运势呢可以呢饱饱足。 当天同时也逢到的是正红杀日，因此在当天大部分的集市尽可能都是少取的哦。而礼拜三的部分，我们会逢到的是火星受死日，而受死日我们在上周的时候有特别跟屏幕前的朋友们介绍过，就是它是比较利于呃这个阴宅伤势的，而是针对高兴的或者是吉利的事情呢，一般就比较不会落得好的结果。 那在这边呢，因为它同时在这个礼拜三呢，又逢到了火星星数的影响，而火星呢，它是很容易会支配我们，比如说肉体、欲望、冲动这方面，它是属于这方面的一个根源，它是有爆发力的。所以呢，如果您在礼拜三有压抑不住的一些想法，比如说你有冲动想要骂人、想要购物、想要做什么事情。 请务必都要三思而行哦，因为它可能都会给你造成你无法承受的一些后果。打比方，我们今天这个卡刷下去非常的开心，可是当你收到账单的时候，你可能就会觉得非常的失魂了哦。再来呢，这个礼拜四的部分呢，我们会逢到的是吉星盖照的日子，在当天非常适合出行。 采光，还有呢，如果有需要入宅的朋友，不妨也可以参考在周四这一天。当天呢，也非常适合呢，可以去做祈福啊。有需要的朋友都可以不妨参考一下。另外，在礼拜五的部分，在这一天我们逢到的是真灭日，逢到真灭日呢，它同时也跟当月的这个月破大号是交叉的，因此在这一天呢，可以称得上是。 黑色星期五喽，那真面日呢？它代表的是我们这个五大行星呢，日月呢，呈现在零度、九十度或者是在一百八十度时呢，这个阴阳的这个逢杂磁场呢是特别的混乱的，所以对于婚丧喜庆是特别特别不宜的哦。那我们古时候都有说，为什么要挑一个黄道吉日？也就是出于 透过这样的一个运算法来去算，所以我们农历日里面呢，如果您看到写一个很大的黑字，写“逢真灭日放，诸一事不宜”，那就是指的这这一天。那刚好他这一天逢到又是周五哦，所以大家只要记得这个礼拜五，它就是我们的黑色星期五，请尽量呢大事不要做，小事也不要动，凡事不要在这一天去做定论是比较吉祥的。好，再来就是礼拜六了。 礼拜六呢，这一天我们会逢到的是适合入宅安乡的日子，同时也非常适合交易纳财斡旋。所以有需要的朋友，想要去看屋子的朋友，想要租屋或者是安宅，都不妨可以在礼拜六这一天去执行。再来就是周日，周日这一天我们逢到的是四元三降。那逢到四元三降的时候呢，它意味的是这一天呢。 是适合补运的日子哦，所以大家呢，如果有需要的话，不妨可以前往到庙宇去参考、参拜一下。再来呢，我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是我们属牛的朋友，第二名呢是属龙的朋友，而第一名呢是我们属。 五的朋友，先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那在这个礼拜呢，你们的工作的表现呢，可以得到十分多的赞美。除了赞美之外，得到是认同。而且呢，如果您又是属于呃需要很多的这个创意的，工作上面需要呃常常去做 brainstorming 的朋友们，在这个礼拜可以很容易的激发出不少的这个创意哦。 所以不妨呢，把你的这个创意放到你的计划里面去落实、去实行，因为你的运势相当的好，所以呢，人红运势又旺的一个状况之下，很容易呢，会有很多人会共同的盛举，帮你把你想要做出来的事情呢完成哦。好，以上这三个生肖的朋友，不妨呢好好的运用当周的好运势。 再来，让我们来看一下，就是在这个礼拜呢，个别生肖呢又有什么需要留意的地方吧。首先呢，第一个是属老鼠的朋友，在这个礼拜期务必要好好的提前完成该完成的事项。为什么要提前完成，而不能够刚好呢？因为刚刚好的话，常常你会有一个时间的落差，或者是出现了一些你没有办法掌控或是控制的事项。 导致他可能没有办法 on time，所以你提前完成的时候，是多抓一些 time allowance，让这件事情可能因为中间过程出了一些问题，或者是出了一些临时的小插曲，必须要去处理的时候，变成是完成。好，再来，也要提醒呃属老鼠的朋友。 提前完成，除了针对做事情，还有包括我们的生活习惯、作息等等，就先从不要赖床开始吧。感觉很困难，对不对？因为这个季节真的很好睡，但是不妨先早睡，你就可以早起了。那属老鼠的朋友在这个礼拜呢，要留意的天数是星期天。下一个生肖呢，是我们属牛的朋友，在这个礼拜是属于会有惊喜。 断的一个礼拜，不妨好好的去享受一下你生命中呢难得会出现的一些小确幸，比如说刮刮乐中个小奖，或者是呢在在走在路上呢就有人呢给你一个试用包啊，类似类似这类的一些小生活中的小确幸哦，都可以让你感到一整天呢非常的喜悦哦。啊，包括也会有一些呃。 人的一些协助跟帮忙啊，所以在这个礼拜是属牛的朋友可以睁开你的双眼，打开你的五官，尽情的去把你的这个好能量释放跟收。那这个礼拜呢，属牛的朋友呢，并没有特别需要留意的天数哦。下一个生肖呢，是我们属老虎的朋友，在这个礼拜是属可以大展身手的一个礼拜。 请你好好的完成你规划的事项，是你在这个礼拜务必要做的一个事情。而且呢，当你把事情做到位的时候呢，很多时候在这个礼拜是比较可以得到良好的一个 feedback。的。所以，不妨尽量催促自己，便再忙碌也要把时间出来哦。属老虎的朋友在这个礼拜运势也相当的好，因此没有特别需要留意的天数。 下一个生肖呢，是我们属兔子的朋友，在这个礼拜呢，会有重大的进展。这个进展呢，除了是在你手头上正在忙得焦头烂额的事情，或者是需要决定的事情，或甚至是男女之间人际相关，或者是你想要换跑道类似的东西，正在等待消息、等待 offer，都有可能会有一个重大的进。 因此，在这个礼拜，请你一定要在周一的时候先去了解一下你所在乎的这个东西，在周一有没有什么新的一个 update？因为在周一的进展的关键时期哦。所以，属兔子的朋友在这个礼拜要留意的天数是哪一天呢？就是星期一了。下一个生肖呢，是我们属龙的朋友。 而属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，会逢到适合转换的一周。而这个转换呢，会代表的是，不论你想要要转职场、转换派系、换个边站，甚至转换心情、转个方式、转个方向，甚至转个方法去做事情，在这个礼拜都不妨大胆的多看看，因为在这个礼拜，你可以放下一些包袱。 这可能是人情包袱，或者是时间压力，是适合你去执点事情的，所以不妨 go for it，就在这个礼拜试看看吧。那属龙的朋友，在这个礼拜也没有需要留意的天数哦。下一个生肖是我们属蛇的朋友，在这个礼拜是充满热情的一周哦，即便天气呢，可能是。 呃，一直在很多变的一个状况下，但是呢，你的热情呢非常的有感染力，在你身边的人都可以感觉得到你的那个气场非常的旺盛。而在这个礼拜呢，请你呢务必呢把这个气场带给你的周围的人，甚至你的团队，因为你可以让你们这个气场呢同样旺的时候呢，让你们的业绩跟考鸡呢同样一起活络起来哟。 那属蛇的朋友在这个礼拜也没有需要留意的天数。下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜呢是会得到扶持的，而且不论你是男生或者是女生的朋友，都一定要务必好好的把握。可是这个扶持呢，它是带有一个淡书的，因为它必须呢要你放下自己的 ego 的部分，就是放下自我的一个部分，要学会去讲好话。 多口吐莲花，也就是可能要有点拍马屁的意味了。这个礼拜记得拍对对象，对你来讲可以呢，让你宏图大展的哦。好，那属马的朋友在这个礼拜要留意的天数是哪一天呢？是一。下一个生肖是我们属羊的朋友，在这个礼拜呢是务必要排除众多矛盾的一周，尤其是你不知道呢，在家庭或者是在工作上的一个。 balance 要怎么样去去做一个取舍的时候，呢就务必呢要去跟大家去做一下沟通哦，不要所有的事情都往自己身上去扛。那再来呢，属羊的朋友呢，在这个礼拜也不要让他人呢对你有所误解，觉得你呢总有计较的那一面，在计较别人做的太少，你都是你在承担种种之类的，因为你都缺乏沟通。 因此，别人才会以为你不需要协助，但是其实并不是别人不愿意给予你协助哦。所以属羊的朋友务必在这个礼拜要把自己自己的心里的矛盾点呢先排除掉，然后别人才可以协助你，那这样子的矛盾事情的矛盾都可以化掉。属羊的朋友在这个礼拜留一天是有两天，除了周二还有周四哦。 下一个生肖是我们属猴子的朋友，在这个礼拜呢，是属于等待时机的一个礼拜。而等待时机意味的是，在这个礼拜不妨可以让自己休息一下，散散心，放宽心啊，然后观察一下整个是整个状况，再去做决定。接下来要做，不管是你案子也好，或者是你交办的事情好，有的时候休息是为了更长远的路。 而小小的休息，并不会带来太大进度落后的话，不妨呢，也不要把自己推得太紧促哦。这个礼拜属猴子的朋友啊，留意的天数是三。下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜，请务必要好好的落实计划哦。那这个落实的计划呢，是为了让你呢，在接下来的日子才不会乱了你的阵脚，不知道未来的方向要怎么样去走。 尤其如果您又是管理阶层的人员的话，请务必呢带头呢就要带得稳，哈，才不会让后面的人呢跟着你一团散沙状。那属鸡的朋友在这个礼拜呢要留意的天数是星期四，还有要务必要要给予很很明确、很精准的一个指令。下达指令的时候呢，要够 precise，让大家呢才能够很。 清楚的了解到底要怎么做，呃，会是在一个呃 team work 或是在一个 group 里面的话呢，会是蛮重要的哦。所以属鸡的朋友，请牢记老师说的这一点了。这个礼拜属鸡的朋友留意的天数是周四。下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢是属于外状况比较多的一个状况。那 这个意外状况不见得一定是会发生在自己身上，它可能是会是在于你，呃，所处理的案件，比如说工作上，或者是呃，正要交通上，你正要去哪里会见客人啊？可是呢，咦，刚好卡在这个路途上，出了个别人出了车祸，导致讲到交通，那让你呢没有办法及时的呢在。 整点呢出现在客人那边，因此为了要预防这些可能的意外状况，不管是迟到，或者是文件的一些 loss 等等的，请你务必呢都要有个备案，甚至呢把时间呢都要，对你来讲会是比较吉祥的。如果的朋友呢？ 也要提醒你们，在这个礼拜，如果你逢到任何老师刚刚讲的一些意外的一些突发状况的时候，也要先告诉自己，先深呼吸、吐气，静下心来，再去做判断。那这样子所做的任何的后续处理，就会是正确的，而且是比较不需要再二度的去善后或者是擦屁股，好吗？ 最后一个生肖呢，是我们属猪的朋友，而属猪的朋友啊，他们在这个礼拜是属行动力相当高的一周哦。会在这个礼拜，突然呢，浑身呢很起劲，很想要做事情。所以，如果你有什么想法想要做的、想要 go 的，甚至想要去学习东西呀、去旅游啊、去看电影啊，不管是呃行、医住、行、吃、喝、玩、乐。 都好，只要你想要做的，在这个礼拜，只要是属于能力范围内，都可以去执行哦。所以，把你的想法付诸行动，在这个礼拜踏出去。好，那再来呢？我们要来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友吧。 首先呢，第三名是属猪的朋友，第二名呢是属兔子的朋友，而第一名呢是我们属蛇的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友呢，在感情方面呢，我们都会说呢，你花多少时间呢，就可以得到多少的这个果。在这个礼拜呢，它确确实实的呢会验证哦。所以呢，如果呢你想要跟这个对方呢有 多一点的机会可以发展或者是谱出恋情，那你就要更时，呃，在适当的时机点，比如说变了天，然后我们就发个简讯，然后关心对方一下，诸如此类的。再来就是呢，在这三个生肖的朋友呢，在这个礼拜呢，呃，比较容易呢吸引到异性的人哦。不过呢，因为你在过去呢，都可能会因为工作的关系。 要繁忙，你会去推脱掉，呃，一些聚会啊聚餐，所以老师会建议这三个生肖的朋友，如果在这个礼拜你有收到类似相关的邀约，尤其饭局啊，请你先调整一下自己的私人行程，还有包括休息这件事情的行程，先挪掉一下这样的一个东西去参加社交活动，跟大家相处，在这个礼拜对你来讲会是比较好的，对很有。 很有机会呢，你可以因为这样子跟大家更加的熟络，或是呃让别人更加了解你之后，别人这个意愿想要跟你更加的进步而有所进展哦。好，以上呢是这个礼拜的生肖运势周报。喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友可以透过上方的微讯号加入老师，或是透过下方的官网联系老师。 下方的咨询栏呢，也有老师的 l i n e 官方账号，需要的朋友也可以透过那边跟老师联系。金老师，我们下周准时再见喽，拜拜！祝大家一切顺心。